мы увеличили э, за это время э, финансирование образования э, более 16 миллиардов, плюсом миллиард восемьсот миллионов добавилось. Мы увеличили э, финансирование здравоохранения 5 900, 5 миллиардов 900 миллионов, тоже э, миллиард, а, полтора миллиарда плюсом. Увеличилось финансирование социальных э, программ, это порядка 16,5 миллиардов. Думаю, что те обязательства, они социальные, более 43 миллиардов было направлено на программы социальные они выполнены, были. И я думаю, что результат э, деятельности, финансовой деятельности за 2019 год вполне можно признать удовлетворительным. Сюда входят такие фамилии наших известных земляков, как Щепкин, э, Свиридов, Дейнека, Гуревич, Хрущев. И мы говорим о том, что э, с привлечением вот такого имени нашему Курскому аэропорту мы сможем получить э, деньги из федерального бюджета на его развитие.